накатал, блин. Ой. Санька, подожди, сейчас я сюда. Сейчас, сейчас, давай, я хочу сюда. Не, ну давай, полейки ну, так. Да, да. Оп, я туда разверни, все, вот так. И вот так вот, о. Так, э, порося там 33, 33 дня. 33 дня забираємо, ділимо на дві партії, переводимо сюди і всіх переважимо. Зараз цю партію переважимо і слідуючі 5 штук, бо зараз не забрали. Опять переважимо і розселяємо сюди на сарай для доращування. Всіх переважуємо, бо той раз я переважив несколько штук, ой, ти ж не всіх, вес непонятний був, зараз переважимо всіх. Щоб все було понятно. Ось ставлю виварку. Нажимаем нули. О, видно, я думаю, будет хорошо. Ну все, поехали. Да ты Я важу, Санька, а ты, а ты их ту, ось в первую клетку. Двенадцать четыреста. Забирай за задние ножки и туда. Двенадцать сто.

Ну, 12 500. Це, походу, сама маленька свинка. 8 900. Ну, 9 килограмм. Вона ну, то нормально по весам. Ось ця партія. Ми з Санєю наготовили їм кормушку, воду, насипали в життєдіяльності. Зараз я їм їхній корм насиплю. А ті следующая партія ось в цю клітку. То же самое. Кормушка, вода і відходи життєдіяльності біля води. Поїдемо забирати следующих. І теж будемо важити. по бордюрам. Именно зоопарк. А, в київлянки забираєш, кидається в голову. Погнали дальше. Оли! Оли! Тихо. Десять семьсот. Одиннадцать. Одиннадцать семьсот. Thank you. 12, 12. Четырнадцать. Четырнадцать. Аж зубами вцепила. Тринадцять чотириста. Тринадцять, коротше. Коротше, із усіх виходить всі 12, 11, 12, 13, навіть є 14. Сама маленька 8 з копійками, ото одна свинка. 8 8900, 9 кілограм, ну це теж не маленька. 9 кілограм це нормально, просто вес у в 33 дня нормальний. А так ми їм все наготовили, все наробили. Вони тепер раді, щасливі і довольні. А хай зараз будемо управляти, їм насиплю, потім хай поки освоїться. Вони все одно перший Перві частини їдять. І а ось наші ті, що ми забирали перед цим. За скільки днів не пам'ятаю. Днів 10 вони їх забрали, так? Я сюди чуть-чуть які кругліші, сюди їх кинув 5 е, штук. Більше, бо тут кормушка більша, балон. Поносів ні в кого немає. Все по феншую. Ну а тут чуть-чуть менше, ну 4. Кормушка менша, думаю, за кормушки хай будуть тут 4. Коротше так, ніхто не б'ється, не дає нічого. Теж поносів немає, все нормально. Ну а тепер же цих будемо наблюдати. А вони привикли. Зараз попробують воду. Будемо наблюдати цих. Коротше, друзі, що, забрали всіх поросят. Получається, тут 9 і тут цих этих, всіх вместе 11. 20 штук. Оці 20 штук, поросят усі в місті. Оцей от проходик, виріжемо там дверку і підуть на щелеві поли. Щоб не тягати нічого, вони повиходять самі. Я їм отак відкрию, тут уберу, все двері виріжемо і підуть вони наші ліві на откорм. Половина, та вони вже бачать п'ють. Ось Тільки завели і вже п'ють. То спрашую, як довго вони вчаться. Та швидко вони учать. І цим показати, так. Да. І швидко учаться. А ну. Ці научаться. Там бачиш, якось швидше ті, да? Ну такі мощні всі, хороші гуцелики. Хоча і ці, цим коли два місяці треба подивитися. 7 числа два місяці, августа. Ну ще 8 днів. Чи 9. Ну, хороші такі теж непогані. Буцелики. А ну, пий. Ось. Пий. Пий. І по щелевим вам теж давайте покажу, що ми там зробили із санькою. Ми збили отаку от тумбу. От вона. Ось така витяжка. І оце ми її хочемо вставити от туди. І саньки. Внутрянку ми вже били, утеплили, щоб дерево не пропадало. таким образом. Е! І все. І потім будемо займатися. Ну ми потім покажемо, як будемо ставити, бо... Якби поки тільки їх зробив, а на других робот ще вистачає, помимо цього. Сьогодні то дробили, то крупорушка поламалась, міняли, дядь Вітю просили сусіда, міняли. Этот, як він називається? Пускатель. Напускатель. На 20 мікрофарад. Конденсатор. Конденсатор. То те, то те, воно коротше, сьогодні і не займалися цим сараєм, це витяжку зробили. Ну а так буду держати в курсі. Поросяток забрали. Вес ви бачили всіх поросят. Е, вес непоганий для 33 днів. Усі всі підуть сюди. Ось стінка, тут виріжемо. І отсюди вони підуть сюди, всі на корм 20 штук. Хай ще там побудуть. Ну, я думаю, зараз під середину августа, може навіть більше, ніж середина августа, може кінець августа. Там побудуть, а потім ми тут, щоб все зробили не спіша, бо багато других роботи, тим більше зараз піде пшениця, ячмінь, кормова база, треба десь все розселяти, розставкувати, розносити. Тобто роботи дуже багато, тому щоб іменно цим сараєм зайнятися, зараз время такого нема. Це ми зараз вечором перед управкою вирішили, давай поросят заберемо. Я думав 35 днів, а потім думаю, сьогодні, або завтра другі діла з самого рання. Коротше, отак, друзі. Поросята непогані, вам всього самого научу, все буде хорошо, не падайте духом. Держіть кулачки. Пока.